На этом... Ну да, еще ниже. Выше. Выше. Стоп. Я так не вижу. Да, все, пошли. Стоп, не сильно высоко ты не вижу. Выше? Нет, чуть-чуть ниже. А то не видно. Куда она? Ближе к вытяжке. Да, еще Еще ближе. Ладно, пониже чуть-чуть.